Ace Records Yeah, Fadis Barbies Barbies Yeah, yes Classic news. Basi nifanye cheke <laughs> malkia wangu wewe, unaponiudhi mpombeke nizime na nipepewe. Hakuna kama wewe milele, mimi na wewe niliumbwa mwenyewe, kwa hiyo wache nizikwe na wewe. Tazame wendo kio, achana mabisho, unajua mvua baridi wajotu na ni control, yani so maana kikona langu waridi, kama ukitaka mapene ntakupa zaidi ya faridi. Kama mapenzi safari, wa kwanza nifike mie, kama mapenzi bahari niache nizame mie. Nikuite jina gani? Nyimbo nzuri nikumbie, unanipa mapenzi sumu, kwa hiyo wacha nijifie mapenzi dare, say sorry. mapenzi dare, say sorry. hakuna mwingine, usichukie wewe we ni mimi maana moyo wangu wako kwite kwini madini hayana thamani kwako una mwingine ni mimi hitaji lako zaidi yako ni mama wengine wote vituko unafanya bila pombe na lewa, sina shida, kidume nachotaka napewa, rahisi kama napepea maana ningekewa wenu pepo recho wenye joto na pepea, acha wakwite kicheche kwangu mama kei na kitete. Bebi umefanya nipande bei, weni nyota sikosei, nipende bila pei, sina sei milele na wewe tukiwa hai. Za mapenzi nawe dare, say sorry. dare, nikikukosea say sorry nomba nambie wewe pekee hakuna mwingine usichukie wewe nomba nambie mimi na we daima milele usichukie wewe Nimeza nimeanza na we dare nikikukosea say sorry Nimeza nimeanza na we dare nikikukosea say sorry nomba nambie wewe pekee hakuna mwingine usichukie wewe nomba nambie mimi na we daima milele usichukie wewe daima milele. Ayo Aidan, Aidan, Fadis Barbies, Bar Classic Music, Yanda Milas, Michael Kiba Baby.